Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні в мене таке специфічне відео буде. Я давно нічого вже не знімав, бо в принципі толкового нічого в мене не було, такого, щоб вас зацікавити. Е, не знаю, чи зацікавить вас це. У мене є таке завдання, потрібно скласти стенд з мотосигналізацією для того, щоб демонструвати її студентам. На даний момент в мене є сигналізація, в мене є стенд, і єдина загвоздка, скажімо так, в цьому всьому це потрібно, щоб стенд був робочий. Так от, сигналізація в нас робоча, але з дефектом в неї не працюють реле на повороти, тобто ось цих два жовтих провода. Е, ще раз кажу суть, потрібно це все закріпити, так як я зробив вивести лампочки або світлодіоди і вставити індикацію. Тобто індикацію того, це провід на стартер, що буде спрацьовувати реле стартера, е, це провід на запалювання, що блок може вмикати запалювання, так як сигналізація з автозапуском. От, І максимально точніше це все показати. Плюс потрібно вставити гніздо для того, щоб е, вмикати живлення. Ось, тобто два контакта. Гніздо, щоб міряти струм, який йде на живлення разом з лампочками зі всім остальним. І також гніздо на вимірювання напруги, наскільки вона спадає під час вмикання цієї сигналізації. От, Закріпив я завдяки проволці, а точніше проводкам з вітапари, як називають у нас її. От, Трошки я в таких кімнатних умовах знімаю, бо стенд великий і потрібно якось розміщатися. Е, так от, друзі, окрім того, що потрібно це все підключити, потрібно зайняти якось ось це місце. Тому, щоб нарізати дошку, я вирішив вставити схему самої сигналізації. Це, звісно вже, ну, не вайпер. Е, але це взагалі вони всі сигналізації між собою е, якось спільно однакові різниці лише у провідниках і кольорах. Так от, е, тут ми кріпимо схему самої сигналізації, тут ми кріпимо фотографію блоку, е, що всередині знаходиться у розрізі. Е, і з цієї сторони також потрібно дещо і закріпити, але поки що не знаю, що в процесі думаю, догадаюсь. Індикацію я вирішив, що я зроблю завдяки надрукованим, скажімо таким, як кришкам, лампочкам. з стекляшкам, я навіть не знаю, як їх назвати. Тобто буде висіти табличка запалювані, всередині світлодіодна стрічка, табличка стартер і світлодіодна стрічка. От, е, Або навіть реле стартера і від нього вже стартер. Е, ось, е, ну І з лампочками я не знаю, що придумати, бо реле перепаювати вже просто немає часу. І трошки для тих, хто бачить таку мотосигналізацію перший раз, я за них мало розказував. Е, трошки можу розказати по проводах. Це йде в нас на сирену. До речі, сирена також буде робоча, вона зараз десь в другому місці валяється. Е, ось, дивіться, по проводах е, жовті. Це в нас повороти. В блоку йде окремий контур на лівий, окремий контур на правий, але спільне реле, тобто через діоди там. Е, Далі, ну можливо, не контур, а просто через діоди, бо це я помилково сказав. Е, Далі два провода наживлення, плюс червоний, мінус чорний. Е, далі синій це реле стартера або ну, багато хто їх робить на відкриття бардачка. Зелений антенна, далі е, рожевий та сірий це на блокування запалювання до комутатора, тобто там провід йде в розріз, як бачите, чорно-білий, він замикається на масу, коли глушиться двигун. От, Тому цей провід розмикає або замикає, залежно від того, що ви виберемо на пульту. І помаранчевий провід це живлення запалювання індикація запалювання. Тобто, якщо ми поставили на охорону і на цей провід подати живлення, то сигналізація зрозуміє, що замок запалення зламали і одразу заблокує цих два провода, так як е, на нього пішло живлення. І у випадку з автозапуском на цей провід подасться 12 вольт від червоного провода. Сигналізація сама може працювати автономно, якщо паралельно в цьому провіднику під'єднати гніздо на батарейку крона просто підвісити. В мене на мінтові особисто так і зроблено, але заводськими, скажімо так, е, силами. От Тому зараз я вам показав, як це все починається, що пуста дошка. Зараз ми цю схему переробимо на українську мову і перевішуємо. Е, далі я пошукаю лампочки, в чому я, звісно, сумніваюсь, мене сводіодні стрічки, тому буду думати від них. І одразу йду гріти 3D-принтер і будемо робити цю індикацію. Літери також можна було на 3D-принтері, але це затратно, тому я думаю, зроблю звичайні друковані. Плюс зараз неполадка зі звичайним принтером, треба прочистити його чуть-чуть, тому будемо працювати ось так. Ну, Сподіваюсь, відео вийде цікаве і вам воно сподобається. Після того, як ми надрукували потрібні нам детальки, ну точніше більшу кількість, і зараз будемо е, встановлювати. Ну, от Я зробив таку обманку, бо справжнього комутатора сюди ставити це буде дуже дорого. І зверху ми просто наліпимо напис так, на саме річ. Це комутатор, тобто великими буквами, щоб було видно. Е, далі стартер. От, тобто Синій провід такий йде на реле стартер, але в даному випадку, е, як бачите, мені ліньки було робити тут виріз, тому я паяльником його нагрів, і воно ось так от закриє. І всередині слодіодна стрічка, яка при тестовій буде просто вмикати і показувати, що йде живлення на стартер, тобто тимчасово, от, от таким чином. Також буде е, так, це пульт. Е, також буде ось запалювання, воно буде стояти трішечки вище. От таким чином. І також там буде світлодіодна стрічка. Тобто Зараз ми це все зберемо, є акумулятор для провірки, є ось така маленька дрелька, скажімо так, от, яка просверлює це все. Як бачите, стягую я все дротиками просто щоб менше було видно для красоти. От е, Тут, напевно, просто стрілочки поставлю, типу поворот, бо я вже казав, що реле не працює. От, А зараз вмикаємо, крім паяльника, силіконовий пістолет і будемо клеїти це, будемо клеїти напис комутатор. От, ну, Одним словом, працюємо далі. Поки щось таке в нас виходить. Через певний проміжок часу ми все ж таки зібрали цей стенд. Е, ну і давайте я трошки покажу як. Е, так як часу було обмаль і, звісно, матеріалів теж, то по бокам я, як і обіцяв, ставив фотографію е, блоку в розібраному стані. Тут, бачите, є реле на замикання системи запалювання, тобто ось ці два провода, що йдуть на комутатор. Е, є, здається, цей на реле поворотів, потім на реле стартера синій провід, реле на запалювання. А це зараз я згадаю. Цей провід. Е, от не пам'ятаю, друзі, на що він йшов. Але, скоріш за все, а може бути ще два реле просто на повороти, якщо окремий контур, ну не діодами. Ну я так думаю, я точно конструкції не знаю. Є наша схема. От. Це з інтернету взято, переправлено на українську мову. І з іншої сторони у нас пронумеровано, так як вся схема у нас пронумерована. І опис трошки. Що це мотосигналізація, там які навороти в неї, що входить в комплект. Ну і більше тут нічого такого не треба. Брелочок у нас ось такого типу. От, е Ну і що вам показати? Сам блок сигналізації, як я казав, перше пронумеровано, друге запобіжник, Далі третє, четверте це повторювачі зроблені, але так як у нас повторювач поворотів не робить, тобто реле саме, то я надрукував ось такі стрілочки. Метр одна стрілочка, 980 мм, якщо бути точно. От, е, Наклеїв, що це комутатор, що це стартер, що це запалювання. Ну, По-правильному, звісно, мало би йти на реле стартера, а звідти вже на сам стартер чи від акумулятора силовими проводами. Але так як е, схема у нас бюджетна і лінь трошки робити, то я зробив так. І, звісно, запалювання один провід іде. Е, далі сирена в нас стоїть, ну і, звісно, сам акумулятор. Е, фокус заключається лише в тому, що у нас світиться стартер і запалення. Тобто, коли ми вмикаємо, От, Це весь принцип схеми. Тобто ми показуємо, що автозапуск ну, ще потрібен комутатор, звідси зробити на перетворювач високовольний, той, який мені приходив із Китаю, що як катушка, звідти на свічку і показати, що от поки є запалювання з автозапуску, то іскра буде є. Тоді, якщо натиснути, то типу запалення вимкнеться і таким чином двигун загрушиться. Але знову ж таки, це лишні кошти і це багато часу. Тому зробили ось так. І все, у нас світиться запалювання, всередині світлодіодна стрічка. Якщо повторно нажати на автозапуск, тобто воно буде просто вмикати стартер криле. Ну і звісно сирена зробить, але зараз вже пізно я не хочу вам демонструвати. От е, Релюшки клацають, до речі, на аварійку також клацають, але чогось не працюють. Можливо, силовий контакт підгорів, я не знаю, треба буде розбирати і дивитися. Але лінь. Єдине, що ще потрібно буде вивести е, ось ці провода, просверлити отвір і вивести сюди. Бо це негарно, це по-перше. Ну і з іншої сторони, скоріш за все, ви хочете це все побачити, цю всю схему. Так, ставимо. Ну, от Звичайний стенд, перепрошую. Отак от це все прикручуємо. Ой! От, ну і Два провода це мінуси. Тобто плюс йде в нас з блоку е, показово помаранчевий і синій, а мінуси в нас йдуть вже попід низ. Такий бюджетний стенд в нас вийшов. Просто відео для демонстрації того, як можна зібрати ось таке щось цікаве. От, тобто, Особливо цікавого нічого тут немає, але просто як приклад. От такої курсової роботи, до речі. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам ну, було хоч чимось корисне. До нових зустрічей, бувайте!